Je pense que les gens n'ont pas suffisamment conscience de l'importance en fait que représentent euh, ces, habitats euh, naturels. On est en train de détruire les poumons en fait, de la terre. C'est euh, toute, une, chaîne alimentaire qui se détruit. Si le plus petit des maillons en fait, de cette chaîne-là disparaît, c'est tout l'ensemble au final qui va, qui va tomber. Donc si on perd un peu bah, la clé centrale, tout le reste de l'édifice en fait s'écroule. Il y a vraiment une nécessité de, les reconstruire et de les préserver. Sans cette biodiversité océanique, on est tous morts. The captain says, uh, if the oceans die, we die. Tout est interconnecté. Pour moi, nous sommes des monstres qui, qui détruiront euh, notre mer. On est en train d'acter l'effondrement de nos océans et donc l'effondrement de la vie sur Terre en même temps. Hein. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui attendent que les gouvernements fassent les démarches pour changer les choses et du coup ne font rien. C'est que un petit mégot, c'est que un petit morceau de plastique. Euh, bah ouais, mais ça c'est dit par 8 milliards de personnes aujourd'hui. Mais si on arrive à changer... Oui, mais tout seul, qu'est-ce que tu vas faire ben, Je réponds, mais si chacun tout seul fait quelque chose, eh ben, on fait tous quelque chose de très grand tous ensemble. Soyez humain, mais dans le bon sens du terme, quoi.